Dneska se podíváme na Masters 25. V pátek to vychází, takže jestli si chcete koupit tuhle krabici, tak skočte do krámu a můžete si ji pořídit. Určitě víte, že 25 značí to, že je 25 let výročí Wizardu, co vydáli Magicy, takže se pokusili i tuhle edici Eh, chtěli touhle edicí vlastně ukázat eh, všechny karty, nebo aspoň z každé edice, která vyšla do téhle doby, hodit jeden kousíček do těchto boostrů. Takže se podíváme, co všechno uh, tam nalezneme. Jelikož je to Masters edice, tak máme 24 boostrů. A jak jistě víte, tak se tady schovává Jace tenhle ten chlápek, který dostal nedávno Anban, to znamená, že je to hlavní tahák této sady a je to taky nejdražší karta, kterou můžeme objevit, tak doufám, že se nám podaří aspoň jedna vytáhnout. Samozřejmě jsou tady i nějaký dobrý komony a ankomony. Nebudu procházet samozřejmě do dvě ty karty, protože spoilery už jsou delší dobu venku, takže nebude potřeba snad každou kartu představovat. Vím, že u téhle edice je problém trošku u Ankomonu a Komonu poznat jejich raritu, protože jsou docela podobné ty symboly. Nevím, jestli to pořádně vidíte, ale stříbrná a bílá vypadají hodně podobně. Tak teď jsem, <laughs> teď jsem schválně ještě k tomu ukazoval stříbrnou a stříbrnou. Tak tady vidíte Komon a Ankomon, že jsou hodně podobný. Takže naše první rérko je Rurik Hard Unbowed. Ogre Warrior a foilový Elvish Aberration. Samozřejmě každý booster obsahuje jednu foilovou kartu. Dobrý jsou tady i filtrovací země, které vyšly, takže snad se nám podaří i jednu takovou otevřít, nebo aspoň i víc. Přece jenom máme docela dost pokusů. To bude hodně velký peklo poznat ty Ankomony. A oh, Vendilion Click, to je náš první mytik. Jeden z těch lepších, protože už je tušíte, že některé mytik karty nejsou tak uh, zajímavý, třeba stromy, ale Vendilion Click je rozhodně mytik, za který, z kterého můžeme mít docela dobrou radost. Dobrý na téhle edici je i, že hodně rérek eh, má docela slušnou cenu. To znamená, že i na tom rare eh, spotu máme možnost vytáhnout eh, něco, co by nám zaplatilo booster. Pernicious Dead. A jak sami vidíte, i každá karta má takový ten vodotisk eh, původní edice, ve které vyšla tady Apokalypsa pro perník a foilový Humble Defector. hodně lidí bylo velice smutný po tom, co vyšli Iconic Masters, přece jenom to bylo, dalo by se říct, zklamání. A co jsem tak slyšel, tak uh, hodně lidí právě říká, že Masters 25 taky nejsou tak dobrý, tak doufám, že my budeme mít štěstí a budeme schopni vytáhnout něco dobrýho. Utopias pro jeden z těch lepších ankomonů, a Lightning Bolt nejvíc ikonická červená karta, která existuje. Notion Thief. Je naše rarko a foil Ghost Ship. I právě některé komony jsou docela dobrý unearth, třeba teď nevím, která to je, Dice Urza něco. Určitě mi poradíte v komentářích. už Champion. Tohle tu kartu si pamatuju ze svých dob, kdy jsem hrál ještě předtím, než jsem přestal. Tak tohle se byla jedna z nejvíc oblíbených, ten art je nádherný. zase Unearth. Counterspell, ten taky vyšel hodně edicích. Určitě dobrá věc, která se bude hrát v draftu a Nettle Sentinel je jeden z těch nejlepších komonů, který můžeme otevřít. Street Raid, to je panečko, to je nabitý. Street Raid je nejlepší asi uncommon v této sadě, nebo aspoň nejcennější. Treasure Keeper, který vyšel Ether Revoltu nedávno. Boros Charm, taky výborná karta z Gatecrashe. A v první filtr Lenda je to Flooded Grave. Lenda, která nám dává zelenou, zelenou, nebo zelenou modrou, nebo dvě modrý. A ještě Followay Unearth, panečku. Tak tam jsem Goose byl hodně nabitej a můžeme mít radost z té první filter Lendy. Mě osobně samozřejmě zajímá, jak bude tento set působit v draftu. Sám si to budu chtít vyzkoušet a budu hrát a vypadá to, že by to mohlo být docela zajímavý, když je z každé edice aspoň jedna karta vytisnutá, tak ta synergie může být velice zajímavá. Myslím, že tam existuje dost kombinací, kombo věcí, které můžou hodně rychle vyhrát hru, tak snad to nebude úplně kazit ten feeling a Zatímco tohle vyprávím, tak tady otvíráme druhý mytik Phyrexian Obliterator. Další z těch mytiků, který je celkem fajnový. A foilový Soul Bright Flamekin. Takže už máme dva mytiky přibližně po jedné třetině, což je docela v pohodě. Doufám, že to není známka toho, že dalších už nebudou. Ale jestli se nepletu, tak nějaký tři čtyři by měly být tak průměrně na celý box. Takže ještě nějaká šance vytáhnout snadné strom, ale Jace bude. Uh, kurzor v Krufix, taky jeden z těch lepších rerek. Se třeba nemá takovou cenu, ale je to karta, která ve chvíli, kdy byla ve standardu, tak měla velký impact na celou metu. Hodně karet vyšlo s novými arty, takže i pro sběratele některých kusovek eh, to může být lákavé si pořídit kartu s novým obrázkem. Oh, oh, Chalice of the Void, tady máme další mytik. A teď už se blížíme k těm nejlepším mytikům, který můžeme snad se to najít. Krom Jace, snad ale Kalich je druhý nejlepší taky karta, která je naprosto bombastická a rozhodně výborný půl a foilový Utopia Sprawl. No zatím mám pocit, že ten box vypadá velice dobře. I přes všechny obavy a skepticismus lidí, kteří zmiňovali, jak je to špatný, možná máme samozřejmě štěstí na tenhle box. Dobrý komony a Nicole Bolas Elder Dragon je naše rérko v tomhle boostru. Fojový brainstorm, panečku. A nevím, jestli to je úplně nový art, možná jo, možná ne. To mi můžete potvrdit. Ale původně vidíte sami, že je z Ice Age. Takový staple, který se hraje napříč celýma Magicama. Samozřejmě tam, kde je legální. Skud výborný Counterspell, Swords to Plowshares, ty taky vycházejí snad teď v každé <laughs> edici. A další Filterlanda, Twilight Mire. A je to, myslím, že i ta nejlepší barevná kombinace černozelená. Oh, <gasps> wow! Richard Anford, a ještě k tomu foilový. To je nejdražší rareko, který můžete najít v této edici a my ho dostaneme foilový? Tak tahle jsem box si myslím, že už je zaplacený a vypadá to, jako bychom si konkrétně vybrali ten, ten box, abychom vám ho ukázali. No, nebudeme se bránit našemu štěstí samozřejmě. Rishadan portfoliový, panečku. Tohle se vyšlo snad jenom v maskách a teď nově vychází v Masters 25 a foilový. To je radosti. tak to jsem nevěřil, že se nám to podaří takhle rychle, když tak řeknu, zaplatit, ale mám pocit, že už se blížíme hodně blízko. Kurs Catcher, výborný, Jankomon. Zase Utopia Sprawl a Triska Triskaidefobia. To už není tak dobrý. <laughs> a foilový self-assembler. tak snad tomu už chybí jenom ten Jace, nebo já už nevím, co tam může být. Vytáhli jsme snad ty nejkyčovější věci, co jsme chtěli vytáhnout. Talia, Garden of Traben. Taky hodně hraná karta, která dostává reprint v této edici. A foilový Swords to Plowshares. Ancient Strix snad už druhý kousek, který vytáhneme taky jeden z těch lepších ankomonů. A Strionic Resonator na šerérko. No, druhá třetina je skoro za námi. A já teda mám osobně velkou radost. Ravinus Chupacabra je karta, která dostala reprint z rivalů. A rareko je Ball Lightning. Tahle myslím, že má původní art. Is it chemistry? No, Azusa, tu jsme ještě neviděli, ale je to jedna z karet, která taky dostala spoil hned na začátku. Třeba se ji ještě dočkáme, už moc pokusů nezbývá. A znova Street Raid. Ty Ankomony jsou opravdu velice dobrý v téhle edici. A Hrudik, to už jsme jednou vytáhli, takže opakuje se nám Rerko. Tady jsem měl velkou radost Twilight že jsem ji dal k mytikům, ale snad ještě nějakou Filterlandu uvidíme, i když dvě jsou, myslím, docela dobrý číslo. Vindicate. To je původní obrázek z Apokalypsy. No a zbývají asi tři boostry, bohužel vždycky s těma mástrama. To týrání je trošku kratší, protože jich je jenom 24. Ale o to šťavnatější jsou ty karty. Flash. Já osobně jsem čekal, že i v Master 25 se objeví třeba Bloodbraid Elf, když dostal Unban, ale vypadá to, že jenom Jace dostal tu radost, že dostane reprint. A Azusa! Bavili jsme se o ní a přichází. Přece jenom eh, byla schovaná. Tahle ta kartička z jedné z Kamigawa edicí. A poslední dva boostříky. Poslední šance ještě jeden mytik by byl docela v pohodě, snadné strom. <laughs> Vím, že některé obchody dělají to, že když otevřete booster, ve kterým máte strom, tak ho můžete vrátit a vzít si novej. My to ale asi neděláme. Oh, znova Chalice of the Void? Tak to je hodně, hodně zajímavý. Vytahujeme dobrý mytik. Uh, eh, už po druhé. To je docela fair. Není to Jace, ale jak říkám, jestli nám jde o to si splatit ten box, tak Kalich je určitě karta, která hodně pomůže a Foilovej Simian Spirit Guide. To je jeden z těch uh, lepších ankomonů a ještě ve foilu, panečku. Vždycky ty boostry jsou tak nabitý některý hned za sebou. No a poslední věc, tam už snad může být i ten strom a nebude mi to vadit. Se podíváme, jestli se nám podaří najít něco zajímavého. A poslední rarko je Grenzo Dungeon Warden trošku zklamání, ale celkově si myslím, že si můžeme mít radost. Ve foilu se bohužel nic neskrývá. Viděli jste sami, ty mytiky... Já myslím, že jsme spokojení. Čtyři mytiky, čtyři dobrý mytiky, naprosto hratelný. Z těch landů, jak jsem zmiňoval, filtrovacích, Azusu jsme si vytáhli Twilight Mire, Thalia je v pohodě, Krufix je výborný, Flooded Grave, Perník je zajímavý, no ale hlavně z čeho mám největší radost, je ne Simian Spirit Guide, i když ten mi taky udělal velkou radost, ale Rishadan Portfoilovej. To je celkem zácný vytáhnout a i dobrý jiný věci jsou tady schované. Takže celkově si myslím, že to je dobrý, uvidíte sami, vidíte sami, kolik se nám podařilo vytáhnout. No a pokud se vám líbil unboxing, tak odebírejte náš kanál a příště zase naslyšenou.